անգամ քեզ հիշելիս մի տեսակ տխրության քողն է աչքերիս իջնում։ Հետո լցվում եմ հպարտությամբ։ Մի տեսակ երջանկանում եմ ու հետո փակում արցունքոտ կոպերս։ Նոր հանգարց պատկերը չլքի ինձ։ Բաբ, դու գիտես որքան դժվար է ինձ առանց քեզ։ Գիտես որ հաջողության ու կյանքի աստիճանները որ շարել է իր ինձ համար խնամքով, կյանքից մի պահի վերջացան, ու ես սկսեցի առաջ շարժվել հույսի պարաններով։ Պապ ջան, գիտես ինչքան եմ ուզում այդ բերեմ օրերը, երբ գրկիտ մեջ շերմանում էի ու լիանում։ Եվ սերդ ինձ համար անսպար էր, համբյուրները տորտնանքով լցված։ Գիտես, պապ, որ ոչ ոք երբևէ չկարողացավ լրացնել բացատ։ Պապ, իմ կարոտ, իմ երջանկության ջեր մարև, թող երկնքում կեզ հասնեն միայն իմ երջանկության ճիճերը և աչքերդ միայն հետևեն իմ վերելքներին, իմ մշտավար սեր, ինձ չկվող հենարան, անգամ երկնքից ինձ ուժս տալիս ու օդում շարունակում ես իմ շնչին մնալ, անունով կկոչեմ բոլոր երկերս ու կդաճեմ ամենասուպ խոստովանությունները հիշողությանը շտեմորանում։ Իմ հավատիսությունները դու ամուր հողի մեջ մխեցիր։ Սիրտս ամսաման բարությամբ լցրեցիր ու նվիրեցիր ծով համբերություն։ Սովորեցրիր ինձ լինել սրտացավ, մարդկանց կարեկից ու ազնվություն կրելի փոխարինելիս։ Քեզ հավերժության բաժին հասավ իմ հիշողության մեջ։ Իսկ ինձ կյանքում ապրել բաժանով առանց քեզ։ Ինչ ցավ հասավ։ Անվերջ կարոտ ու նկարից քո ջերմությունն ունենալու խղճու